hozir topib kelishasan men boshqa qiladigan ishim yo'qmi deydi qalbim yig'laydi yum yum bizga ustozlik qilmay qo'ydi ahadka yum <laughs> toshkentga ketdi ko'tarilib biz qoldik hakamlarni yo'talib shoirlik men uchun aslo orzu emas shu ham ish bo'ptimi yigit boshimga mingta shoir zotini yig'sa arzimas onamni sog'inib to'kkan yoshimga degan ekan super dahshat video aziz vatandoshlar ko'p vaqtinglar davom emas sizlarga video rolik bor o'shani taqdim etaman dastavval kirish qilib qo'yishim kerak shaxsan menga murojaat kelib tushdi aynan ahad qavmga dam beradigan shoir andijonda to'g'risini aytaman o'tgan yili ham bu inson bilan ko'rishganman aynan bu inson bilan ko'rishing chunki shoirlik bo'yicha ahad qayumga dam beradi ishda haqiqatan haqiqatdan bordim zo'r kadr orqasida ham gaplashdim, kadrda ham o'zingizlar mana isboti bo'lasizlar. Aziz vatandoshlar, bitta iltimosim bor bilasizlar, muborak oydamiz. Agar malol kelmasa, bu kanal sizlarga xizmat qiladi. Obuna bo'lib, iloji boricha like bosishingizni iltimos qilaman aynan shu videoda tagida. Sababi aziz vatandoshlar, bu oyda iloji boricha yaxshilik qilinglar, savob qilinglar, ihson qilinglar. Agar kimda kim like bosgan bo'lsa, u men uchun ehson hisoblanadi. Alloh qabul etsin. Chin qalbimdan rahmat aytib qolaman. Demak, aziz vatandoshlar, ko'p cho'zmasdan videorolikka o'tamiz. Marhamat, fikringizni kommentariyaga banglatishingiz mumkin. Kommentariy sizlar uchun 724 soat. Hey, yo'qlayotgan xushkelibsizlar qattiq olyapsizlarmi ishlarni aka dehqonchiliklar mana uylar bilan endi sekin o'zimizni ovutib yuribmiz o'tkinchi dunyo g'am tashvishlarini gulchakam surib xudo xohlasa mana sektor rahbarimiz kam ta'minlangan temir daftar ro'yxatida turadigan bizdaqa yakka yolg'iz qaramog'ida nogironi bor fuqarolarimizga issiqxonalar qilib berdi rediskani ekdik endi badring eshityapmiz hozir unga dori sepish jarayon dedim. kutilmaganda sizlar kelib qoldinglar ogohlantirib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi endi e, bir nechta savollar bor aka e, sizni e, o'tgan yildan bir videoda chiqqaningizni ko'pchilik so'ragan men ketib qolganman turkiyaga andijonga borsa, aynan dilshod Xopiz bilan bir ikkita videolar qiling deganlar bo'lgan juda ham ko'p kommentariyada yozishdi rahmat sizni taniganlar bo'ldi o'sha videodan tanigan bo'ldi eskidan tanigan bilgan bo'ldi E, bir qancha savollar bor xudo xohlasa albatta bugungi video qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz bu adashmasam o'sma bo'lsa kerak o'sma bunimiz uzum husayni uzum e, bu uzumimiz e, kelin barmoq deydi uzunroq bo'ladi bunimiz bahol qo'qon gilos erta pishar endi sekin sekin dehqonchiliklarni rivojlantirib uy joyim bor allohga shukur onam bor yaqinda ollohim sinov ekan meni yaxshi ko'rar ekan olti soat tug'ildi o'g'il farzandini berib qo'ydik endi Allohda nargi dunyoga bizga endi dasturxon bo'ldi shafoatkor banda bo'ldi aziz vatandoshlar bu e, haligi birovga uy qurib berish yoki unaqa loyiha emas bilasizlar bu videoni ko'rib unaqa hayolga bormanglar lekin bilasizlar muborak oydamiz e, xudo xohlasa mana ro'za ramazon oyi agar ehson hiyla kelsa men o'zini kartasi men hech ham unaqa ishlarga aralashmaganman oldin e, o'zini просто so'raydiganlar bo'ladi ekranga ko'rsatib qo'yaman o'zini shaxsiy e, o'zbekiston kartasi agar ehson qiyila keladigan bo'lsa hayitli deydi bemalol o'ziga o'sha ekrandagi hisoblariga o'zinglar necha pul ehson qilginglar kelsa qilishinglar mumkin albatta e, ehsonga loyiq insonlardan biri uni bemalol qo'rqmay ayta olaman e, to'g'risini aytadigan bo'lsam bu yerga kelishimni yana bir asosiy maqsad sizni o'sha ko'pchilik videoingizdan keyin men ham sizni bunaqa yaxshi tanimadim o'sha videoda ko'rganlar bu bola shoir juda kuchli she'rlar yozadi improvizatsiya ya'ni e, ichidan to'qimasdan ham shu ko'rib ham сразу e, shu she'r yozib yuboradigan xarakteri ham bor deganlar bo'ldi aynan shu narsaga nuqta qo'yish uchun shu narsani isbotlash uchun mana e, bugun maksmadiyev jamoasi siz oldingizga keldi birikda mana isbotlar bilan nuqtalar qo'yib berasiz aynan layk bosadigan she'rlardan berasizda xudo xohlasa hozir kutilmaganda nima deydi do'stlar sulchaning holatda tashrif buyurdinglar men kutmadim endi o'zimni qalamimga mahsub mahsub she'rlarim hozirda endi manaqa stress holatida man boshimdan issiq sovuq ishlab o'tdi endi mo bizga shundoq e'tibor qarayotgan shundoq yurtda tug'ilganimdan faxrlanaman minnatdorchilik bildiraman dehqonchiligimni ko'ringlar muhammad yusuf qadam qalamiga mansub oxonjon mamadaliyev qo'shiq aytgan haligi bobo dehqonim she'rini aytib beraman de, endi iloji yo'q hozir chop qildim endi ipga olish jarayonidaman mana Qaling bismillahirrohmanirrohim. Hassalatlar yursa bo'ladi. Pomidor ezonasizlar agar ichini. Endi dorilar beryapti, issiq. Necha sovuq urdi. Endi ko'kartiryapmiz 600 tup. Aravalar haydab, mehnat qilib, ko'chat oldik, boshqa qildik. Endi sizga yordam beryaptimi hokimiyat taraflama tele mahalla komitetimi albatta mahallamiz faollari har holda xabar olib turishadi viloyat hokimi viloyat hokimi har holda endi murojaatimiz mazmuni bee'tibor qoldirilmayapti bizga o'xshagan e, hech kim qilmagan yaxshiliklar yurtboshimiz tanjani sog' bo'lsin bo'lyapti mana e, endi haligi oxunjon mamadaliyev e, qo'shiq aytgan ashini jichcha qo'limdan kelgancha she'r qilib aytib beraman yer aylanadi yer aylanadi yer yugurib tinmaydi yaktagimni yengilaridan ter yugurib tinmaydi. Qo'lim tegmay bu dunyoda bitta giyoh unmaydi. Tin bilmagan jonim mening, bobo dehqonim mening. Olam yaralgandan buyon dehqon kimni aldabdi? Dehqon qo'lin qavartirgan ketmon kimni aldabdi? O'zbegimni peshvorlari o'zligini aldabdi. Senga bu dostonim mening, bobo dehqonim mening deb endi hozir dori berish jarayonidamiz. Shu dolilarni beryapmiz endi. umidimiz katta shundan endi daromad qilamiz xudo xolasa. dilshod aka masalan shaxsan men shoirlik desa mana sizni laqamingiz dilshod shoir deyshadi, dilshod xopiz deyshadi. aynan dilshod xopiz degani baribir shoirlikka taqaladi to'g'rimi albatta shoir degani shaxsan meni hayolimga aqlimga eng ko'pi mana hozirgi holatga oladigan bo'lsak ahad Qayyum keladi ahad Qayyum sizga kim bo'ladi yoki ahad Qayyumga sizning fikringiz qanday shoirlik borasida endi suluchaning holati nima deyishim mumkin qalbim yig'laydi yum yum bizga ustozlik qilmay qo'ydi ahad qayum <laughs> toshkentga ketdi ko'tarilib biz qoldik hakanlarni yo'talib <laughs> nima deymiz endi shuda <laughs> aytganimdek bilasizlar birinchi e, narsa vodiylar o'zi gapga usta bo'ladi ikkinchisi aynan e, dilshod Xopiz improvizatsiyasi juda ham kuchli sizni e, juda ko'p marta eshitdik hattoki bezorilik qilganingizda ushalganingiz ham bo'lgan boshqa jazoingizni ham olgansiz aynan shoirlik bo'yicha sizni o'sha narsa qutqargan ko'p yerda shoirligingiz qutqargan deb eshitganman endi andijon haqida qandaydir bironta she'rlaringiz bormi shunaqa o'zingiz bir yozgan endi yurtimizga men meni qalamimga mansub o'zim shaxsan mualliflik huquqiga ega man deb ayta olmayman juda ko'p bilaknot o'z teatratlarim bor endi bizni yoshligimizda enam rahmatlik boqib katta qilgan meni ozonatim umidjon bo'lgan men jazoda ijro etish muassasasidan kelganimda enam rahmatlik bu olamni tark etib oxiratga rixlat qilib qazo qilib qolgan ana shu paytda yangi durra bilan hakamimizni adillariga chiqib yig'lagan paytlarim bo'lgan issiq kulchalar yoib umidjonu umid ovqatingni yeb ol derdi ana shu paytda birinchi mualliflik she'rim ana shunda boshlandi eslasam zir titrab og'riydi tanam issiq kulcha yopib chaqirgan enam umidjon deb izlar giryon ko'zlari topib kela olmasdi sho'rlik qizlari to'yimga qoldirgan jaynamoz enam jannatlar poyizga payondoz enam deb xolanlarim masha ening masha jaynamozda shukr namozi o'qiysan ekan masha senga vasiyat masha uy joylar deb ketgan endi ozgina yo'qchilik ba'zilar to'qchilikka sho'qchilik qiladi biz yo'qchilikdan majburgarchilikdan ochlikdan qilganmizda endi xudoyim o'zi kechirdi jamiyatimiz kechirdi yurtboshimiz kechirdi yoshlar yilida ozodlikka chiqdim 2006 yilda endi nima desam bo'ladi endi yaqinda ham sho'xchiligimiz bo'lgan oldin chiqsam chiroylik banket tug'ilgan kunini e, o'zimizni asha pumimizni hakam militsiya tayanch punktini boshlig'i o'z tug'ilgan kunini mana shu e, aholini xavfsizligini ta'minlay deb somovorlarda o'tirmabdida panjani sog' bo'lsin hoji akam hozir ancha buyuk yordamlar berdi alimardon aka ergashib kelgan jinoyat qiluvdik mana shunday turuvdik bu hofiz dedi hokim buvamiz faxriy yo'llar gilamlarni olgan bu dedi unaqa jinoyat qilishi mumkin emas deyuvdi bitta dedi alimardon akangga ayt deyuvdi keyin ha bo'pti ijozat beringlar deb yerda yozyotgandim bitta akamiz keldida o'rtoq boshliq dedi soat 11 ga fermerlar chopib chaqirib qo'ydim bu stolga akamiz kayfiyati yo'q bir urdida hozir topib kelishasan men boshqa qiladigan ishim yo'qmi deyuvdi ashaylarni qo'shib yozganman har bir ishni o'rganar obdon bizga boshlar mayor almardon qidiruvda to'rt yil ishladi o'ttiz to'rtta o'g'il ushladi bektemir akam baliqchiga ketdi mayor qo'li hakanga yetdi fermerlarni chaqirar topibga deb baqirar kim chetda qolmaydi pulizatsiya olmaydi shunda ulug' zamonda mayor mardon hakonda degan she'rlarim bo'lgan endi yaxshi men aka ko'p eshitdim o'sha ko'pchilik menga aytdi sizni o'sha e, ko'rishimdan oldin murojaatlar kelganda e, turkiyada edim o'zi ko'plab murojaat kelgan aynan o'zbekistonga borsangiz birinchi qiladigan ishingiz bu yoq bilan video qiling sababi shoirlik bo'yicha bemalol e, kerak bo'lsa ahad qayumga ham batl deydiyu o'sha yuzma yuz turib aytisha oladigan darajada e, nima deydi qalam o'tkir deganlar bo'ldi adashmasam siz aka andijon haqida ham bitta she'ringiz bor edi men o'sha videoda qo'yganman ana shundan ko'pchilik tanigansiz haligi andijonim go'zal makonim endi andijon haqida juda qancha mirzo bobur bobom qadam yetgan dukcha ishonlarning shu yo'ldan o'tgan madhiyni kuylash mendan avvalgi hofizlar toridan ko'p bora o'tgan madhiyni kuylashga yetdi imkonim senga yelkadoshdir gumbaz darxonim odamlaring sof qalblari toza qo'shni qishloqlar olsin senda andoza degan endi bizni abdulla oripov buyuk adabiyotshunos mutafakkir e, she'riyat allomamiz nima deb e'tirof etgan bizni mahalliy devonaviy shoir degan mm-hmm. masalan o'zimni mahallamdan narigi mahallada to'y bo'lsa ham bormayman mm-hmm. chetdan o'zini mahallasidan chetga chiqmaydigan mahalliy devona shoir deb e'tirof etganda haqiqatda bejiz emas o'zimdan kelib chiqqan taqdirda endi ayniqada ayta olmayman e, chujoy joyga to'yga aytsa ham bormayman boshqa endi hozir shu savol anaqa gapingizga agar masalan birontasi bilasiz shoirlik boshqa qo'sha yozish boshqa hmm. qo'sha pulga yozib ber desa yozib berasizmi yo'q yo'q unaqa narsalardan ozgina yurolman men agar masalan zakasga birontasi qo'sha yozib bering dilshod aka menga desa deymanda e, yo'q murojaatlar masalan shu savolingizga bir she'riy javob qaytarishni o'zimga joiz deb bildim muhammad yusuf rahmanlik ustozimiz mana o'zimizni andijonimiz o'g'loni oxirati obod bo'lsin marhamatda shoirlik men uchun aslo orzu emas shu ham ish bo'ptimi yigit boshimga mingta shoir zotini yig'sa arzimas onamni sog'inib to'kkan yoshimga degan ekan yo'q men unaqa narsalardan mustasnoman hozir ayni onda nima ish bilan shug'ullanyapsiz umuman tirikchilik qanday ketyapti dehqonchiligimiz mana shu uch g'ildirali aravam bor sho'lxa kepak bu narsalarni tashiyman endi mo janoza bo'lib olloh juda aynaqasi o'zim ovutib dehqonchiligim uydagi va hokazo mayda juda ishlar bilan bandman endi xudo xolasa menga pomidor bolgarskiy shunaqa e, bir ko'chatlar kulok hmm. deb qo'yamiz urodi o'zim undirib shunaqa hmm. tajriba tashviqot ishlari bilan bandman lekin hozirgi kunda o'zim stress holatdaman yaqinda farzandim o'tib qoldi xudoyim rahmat qilsin so'rg'a tilab tilab oluvdim endi o'zim ham she'rlar yozdim uyqu yo'q ayolim ham hozir reanimatsiya bo'limida birinchi raddomda endi olloh o'ziga kerak ekan o'ziga oldi nima deyishim mumkin mehnat bilan o'zimni ovutib istig'forlarni aytib farzandingizga bironta she'r yozdingizmi endi boshlayapman hech qo'lim qaltirab bormayapti haligi endi o'z qalamimga mansub muhammad abdulloh deb niyatlar qilgandim ozon chaqirdi yig'lab tug'ildi domlamiz janazalar o'qidi endi xudo xohlasa unga ham boshlab qo'ydim hozir xalqimizga aka masalan sizni hozir nafaqat o'zbekistondan balki sizni hozir turkiya bu yoqdan koreya amerika e, rossiyadan tomosha qilayotganlar bor va boshqa boshqa yillardan qanday e, tilaklar bildirib qolasiz hozir sizni tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlarga nimani qadriga yetishsin va o'sha e, o'zingizni fikrlaringizni qanday izhor qilasiz marhamat tiriklikda inson insonga g'animatligini iloji boricha yaxshi amallar qilishlik kerakligini shu yurtimizdan pandemiyalar daf bo'lishini inson insonga g'animatligini umr donasdek cho'p qo'liz kuyguncha umr uzilishligini anglab yetdim yaxshi amallar qilib oxiratda obod bo'lishligi uchun endi nima deyman <laughs> menga shuncha imkoniyatlar berilyapti allohni sinovlari ko'p ekan mayli boqmanda emasman haloldir oshim menga yordam bering aziz yurtboshim degan she'rlari ham bor edi juda qiynalib juda qiyin ahvolda yozgan she'rlarim endi chidaymiz inson hamma narsaga ko'nikadi hayot bir xillikdan past baland boshqa bo'ladi nima deyishim mumkin shu endi xudo xohlasa aka siz bilan e, yana boshqa bir e, oynai jahonni ko'rish nasib qilsa xudo xohlasa yana boshqa kelamiz e, sal o'zingizga kelib olganingizda bu holatni eshitdim siz bilan ko'rishdan oldin o'z ta'ziyamizni bildiramiz xullas kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman sizlar bilan men muhammad madiev bo'ldi siz esa max adiv kanalidasiz rahmat e'tibor uchun